세탁 공장에서 일하는 하루, 이곳에서 레오를 처음 보게 됩니다. 어이! 어이! 레오를 뒤따라 나온 하루는 조심스럽게 말을 겁니다. 曲だよ続けてまだ作ってる途中だから이렇게레오에게음악을가르치게되면서가까워진두사람입니다 하루는 레오를 위해 식사를 준비하는데 밑에를 나한테 뜯었대요. 맞아, 토마토 알았대. 그런데 밥을 먹다 갑자기 울기 시작하는 레오. 그녀에겐 무슨 아픈 사연이라도 있는 걸까요? 그것이 요리요. 이런 내용을 아무 말 없이 보듬는 하루입니다. で私なんか誘ったの歌いたそうな目をしてたなんだそれ本当だよ初めて亮見た時そう感じたんだよだったら私歌う全力で春の後追いかけてく이렇게시작된거리공연을하게된두사람 隙間にぽつりと落てる誰にだって訳があって 그런데 갑작스런 두 사람의 갈등. 영화에서도 이유가 뭔지 안 나오네요. 이건 제네피셜인데 레오가 자신을 좋아하는 걸 알게 되면서부터 갈등이 시작된 것 같네요. 무리しないで.無理したいんだよ.私,春のためなら何でもするよ. 私はただレオはレオでいてくれてそれで春ルレオが続けていければ 그러던어느날시마라는사람이두사람앞에나타나는데でも私らが探してるマネージャーじゃなくてローディーなんだけどいやローディーでも何でもやりますよエレキと打ち込みでサポートもできますからでもなんで私たちなの好きだからですよハルさんの曲と詩のセンスが

하지만 그것도 잠시. 결국 마지막 순회 공연을 끝으로 하루와 레오는 각자의 길을 걷기로 합니다. 심함한 낙동강 오리알 신세가 돼버린 상태. 島そこのバカ女に社内飲食禁止のルール思い出させてよ社内禁煙のルールもねそれより今のうちに確認しておきたい2人とも本当に解散の決心は変わらないんだなイエスあるわだったらこれだけは約束してくれ 解散するにしてもこのツアーだけは最後までやりきること約束してサインしてくれバカにしないで私ら約束だけは守るからレオはオーゲー分かった 잠시 고속도로 휴게소에 들른 세 사람. 두 사람은 화장실 가는 것도 경쟁하듯 하네요.

두 사람뿐만 아니라 극장 측에서도 초조한 건 마찬가지. 이때 급하게 들어오는 레오. ちは大事な用があるっつってんのにしつこいからブチ切れたらなんでそんな同じような男にばっか引っかかるんだよ5分でその顔の傷も消して。

誰にだってわけがある人間いろんなことで悩んで苦しんで他人には理解できないようなこともしちゃったりするけど気安く頑張れとかなんとかなるみたいな応援歌としてじゃなくて私らも同じだよってことを感じたい歌いたいってそういう気持ちで作った曲で「さよなら唇」 ネオ話をしようネオレオがこのままボロボロになっていくとこなんて私見たくないんだよあお願いルにそんなこと言われたら私ますます負け犬になるんだよ 마지막 공연지인 홋카이도 하루ですレオです春レオです 이렇게 모든 공연을 마친 두 사람 그리고 심아 그런데갑자기다시돌아오는레오와하루입니다오마라何やってんだよ。重たくて運べないんだよ。悪いけど私が先だから。シマ、私のところも運んでよ。てかお前らバカなのか？何がバカなの？いやだから。バカで何が悪い？てかなんかお腹空かない？空いた。は？わかったじゃあ飯はとりあえず食いに行く。 たらお前ら春レを続行だけは絶対にないからそれだけは俺が許さないからな絶対になねえかんなまそれも含めてまずはご飯でも食べてさそうねいやだから絶対にないからそれだけは絶対にないからなお前らの背負ってもしたくないから 레오와 하루의 갈등, 그리고 다시 돌아오는 설명이 없어서 왜 라는 말이 튀어나오는 영화였지만 그래도 보는 내내 은근 꿀잼인 영화 굿바이 입술이었습니다.